A kom bom niha hier uit nie ga as me punt wo om te Jesus je spurkbet. Tu knus te gabarke tege. Es ku Jesus hapche je kemach je Net nage chabarke ze bezoond op mativeris kap. Ja te mir wingon. Manat hat kak. tat kaj ko han in zijn auto manat Adios. Dat ha Es burk te kuenta con ni Jesus es niha ha je spurkbet net. Tachek de Barcoch, es de Cafarnaum. Esto está allá ande a Jesús. Escogió te Hamzón meñ awin, dat patte a Jesús es tan maje, ya es pukwe. Na as mach ja met Jesus Jesús ta zoi. Hans de jaten es meest de nemede. Es está je bs me met kom gaije. Ja schon mot gedakte. Kijk mis está je met kosagyuk de oi is is wurmen de midach, am mug aten de bs neem. Gatem dumde met ha mgai mokken de bekja ik Dundum mat ham gai mokken de be ik es mooi de tag ik yaten wenn es wenn de tempo ja de de en hakka yokken de bet en as wenn je de de navi mo yamit mat kod je steeds, de en tes mio is kutoken. net ta ga ik nande dit zijn donde bes is go jonte de bet jos trep ta jesus je zo een beetje die bij je is me buktet hat je be je te kets je nas ween Hij gaat iets dan jesus deze Tish buaman chukistips deba. Midaj pram mu aten is het min me bukkedes. Deden mim dim. En op tuk aten en amma na. En Amma mu iten. Dernustem had jassi kjaibiaten hinein. Je, ja kijken die deba kdak tsa pot. Tacha Jesus an maje. Kanst de jaten het meest an nemede. Kja ha Moises. Mooi de gaat zo kijken die bekdak zo pot. Je de een deedjes die hebben mooi de pakka jukken. Die bekdak zo pot. كنت ذكاء يمكن دي بديس تمويج يقدن دي بتكتاك سابوت اسموي هيكياتن هنش بني دخاي نت أزود بنزن ده أنيم تميوجت تذكاء يمكن تخا يسوس تنماج أغت ده نكا يمكن دي بياك بهيكياتن إز دي بتشني ميم دي بتأس مبكتب نينا يو كبادت اس نينا تاز كبادت برتت ميس نامد كاس مبكت أو يتميس شايشت Sie wird das Mioi, die die Gekki Mien ma Ochen. Es ist eben zwischen dem Mien, Gerz und Stichet. Hako Ö, denn die Gedeige ist ein Pott, mit dem Donut ist die Bechad Jost Treb. Es geht eben zu NC. Es ist Jost Treb, es geht nicht, der Goyit nicht Tug, je nach Schwinni der Chai, die wird das Mioi. Ja, hik Pickups mach Asche, die wird Tug nicht Ockbo. Es ist Jost Treb, je, die wird zu Isch, es ist mir es ni hikpiukup smarshe dibetim ushokpa. Es mtechad, kode ant mtawadaj ha israelitach, tat ni ot ni yashad mtkonach, tikinan koyada naka yukun dibetikida eksapot. Tanya yan maida. Tikiahia ajidacha ada Jesus, ye yunga Jose, nisratum tazatum hachak chech, wichinan koyada tikida eksapot, nata Jesus yan maida. Katam ni ov ni yashad. Nepun bad que ma minha uchen pen kijk a minha de stage de is kash. Es de bes pianership. Jeden, je hik pikups machashe de betimus okpo. Es de nes tem hadios kugaspich. Die awem hoi vet mahinain. Dios chuk spekaim ni de gekki. Es de ni de gekki de mideb. Hadios stage. Est kujun ja e e ja namen. Jeden minip ma uchen. Kya happen hatukt is hadios stage. Ö te den geiten is. Ezi as ze entes kes yer na shvei. Hans te jaten es meest en nemen dat die wat mir wirkt op, middag jaten in tempo. na ka die jaten. Han gaan it esnen oktaje. Per hakka yukken die be pot ko punt kai kyan ni na na ta ka hikpi die be pot. Ko die be kyab ikpi ka in je de ka yukun die bus e nyakam yeden han nishits die ben nyakamits es han nas ben de khajit tmazast ta hikiaten net ta israelitisch moogt gas moogt es ne hinanade wie is cha des mir ja an nishim yikim nish ta jesus ten maje ans de jaten is meest nemen ben kias azahde is te maka yukun ni nishits die han nas ben de khajit maar mo yambits is je niet op je zin die hebben zijn je kijk, kies me dat het hij gekocht is. Die hebben je zacht is de mekka je niet is je niet op je zin. Ik heb in de schoen je de tempe, is eerst niet ik pijk die de mis je niet is je niet op je je is de mekka jukken. je niet is je niet op je zin, de Je de, er je. En daar is die mitach ha hikyaten es en hikyachits matiyagyosh es nande an chada de yajahab yini nishas es nepnits es te makya yuken rutskyosh hikyatet has nachak hatsakak de bkdak sapot chada tsakak kyaji an chustem hamana de kyaji ham aptejich es oknem yogte de bekyap tsakak de bts nyak hikyate bune shobene tiempo Hab Kafarnaum, ma hat sabte, ja spekje Jesus, tegek ichade. Kotmodo die spurken die Jesus jak, die maya ha is die is de nyai en maid. Chehad die me jak, die mho oi is een kopurken. Puntje neem je met de Jesus is kon je ogen de hahaij, dat en maid. Tien je had een burk te mezig met de chade. Weer is een te kos is te u en een zwinde haaj kip de nabi. En baturken het monach hekje, liedjes sapot. Je je had Josik in die we jak weggejaten. Ket dit soch, niet die ik wil, toenandt. Die besluit de mag je mag ik wil. Die bij jek bij die kieten. maar meer iets die ik betekens, meer beter. Door een hier en pijn dat je niet kiet kan. Als hier nij, bij jezus nij kon je pijn bij jezus kan je niet, pijn had je steeds yastututa esquiamut yukhdinada. Nata Jesús tan moy ha ni mamat kwi spukbich. Tim ne shandup mezich nandan, es a Simon Pedro y azoha. Vincent, panas banushtap, mi na jegi, madach ha ayuk diba miajak pa hikyatan, diba binushubi ni tiempo. Özich des mabukta es ni haadaps komim gristich, Dios ha iwung. Jesús azoya y spukbich. Ni mamat kis mestan vinish, per ni duk bizem ku madumba. cocho Jesús de ninany ha anach en ande piajudes Simón Iscariot miank matkujudes ye anach gayakanap ojia achich tuuk di ibn mamask bi spurkwich